Hei, sunt răcită, de aceea sunt cu toate până în gât, însă vreau să vorbesc despre a dărui astăzi. mulțumesc lui Adrian pentru inspirație. Folosesc foarte des uh, cu verbul ăsta, a dărui, însă de foarte puține ori uh, simt că dăruiesc cu adevărat ceva. Și momentele când simt că dăruiesc sunt cele în care am foarte puțin și dăruiesc din puțin. Când uh, am 10 lei și uh, dăruiesc, nu știu, 5 lei unei băbuțe sau, ze- sau un leu unei băbuțe foarte, foarte, foarte bătrâne sau, mă rog. Um, sau când nu mai am energie și dăruiesc o vorbă bună și este luată în considerare și atunci simt că dăruiesc cu adevărat în rest. Când dau din ce am, nu simt că dăruiesc. Pentru tine ce înseamnă a dărui? Pa!